Nama saya Muhammad Rizal b Muhammad Rosli, pengusaha restoran Kobang Maju, Patin Tempoyak. Ah, saya mengusahakan restoran Gobang Maju ini ah, hampir ah, uh, 20 tahun. Aa, ah, bermulanya perniagaan ni aa, ah, daripada ibu bapa saya lah. Jadi selepas saya habis SPM dan bekerja, aa, ah, saya ambil pendekatan untuk apa, membuka restoran di sini lah. disebabkan apa ni aa, kawasan tempat saya ni betul-betul persimpangan utama di kawasan Temeluk. Jadi uh, saya memilih uh, masakan yang popular di Tembelo ini, patin masak terboyak sebagai menu utama di restoran ini uh, kerana uh, menjadi permintaan uh, seluruh rakyat Malaysia uh, dan apa ni luar negara sekali. Sebab uh, restoran kami pernah diiklankan di uh, tourism uh, Pahang Ah, jadi uh, restoran ini memang menjadi apa ni uh, transit lah pelancong-pelancong untuk datang makan ikan patin. Uh, jadi kami uh, di restoran Gobang Maju tidaklah tumpu hanya pada ikan patin kerana uh, masyarakat pelbagai apa uh, cita rasa. Jadi kami pelbagaikan menu masakan uh, daripada udang galah, gulai, lemak cili api, ada sotong bakar, ada ayam bakar, ada masakan-masakan kampung yang popular di negeri Pahang ni kami gabungkan semua supaya aa, ah, untuk pilihan makanan aa, ah, daripada pengunjung seluruh Malaysia dan luar negara boleh datang makan kerana aa, ah, tak perlu risau sebab di sini semua ada. Aa, jadi kami cadangkan aa, perut yang kosong datang makan.